uh, brown chick that had a bad wedding and the mouth located on the bottom of the body is so that you full from the sea floor. The mean rain, triangular shape, their bit smaller and they swim up and down in one column as their mouth is located on the front of their body. Now, during the feeding, you want to see the eagle ray approaching the diver to get some love affection and get the food from the diver hand So, approaching the diver to get some love affection and get the food from the diver hand it's all nice and all friendly, but can happen only in closed pools. The eagle rays and the stingrays are dangerous animals. In their base of their tail, you can find between one to four venomous barbs. Once, venom can actually paralyze big shark or even kill a human being. They are not aggressive animals, but will do everything they can to protect themselves while threatened. עכשיו, חברים, בתחילת ה... לפני ההסברים, בא אליי בחור ושאל אותי שאלה מאוד חכמה. הוא שאל אותי, איך זה שהכרישים בבריכה בעצם לא טורפים את שאר הדגים? ולמעשה יש לכך שתי הסברים מאוד פשוטים. תחילה, למי שלא ידע, כרישים הם אינם מחלנים גדולים, כבישים בטבע חברים עובדים בסך הכל פעם בשבוע ופעמיים בעשרה ימים בממוצע. לעומת זאת, כאן בבריכה אנחנו מאכילים אותם פעמיים ביום, כל יום, כך שהם לא תמיד רעבים, ולפעמים אפילו בררניים לגבי האוכל שלהם. שנית, לכרישים יש תפקיד מאוד חשוב בטבע חברים. כרישים משמשים כפילטר החרישים משמשים כפילטר ביולוגי לים, ממש כמו אוכלי הנבלות על הקרקע. חרישים ניזונים, חברים, תקשיבו טוב, מבעלי חיים פצועים, חולים,